cosas hermosas y contigo compartir navidades dichosas y hoy que soy mayor quisiera decirte que aún vivo en tus brazos y que nadie es mejor que tú. conmigo en tus manos y que nadie es que tú. ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Recuerdo bien cuando en lo alto de un árbol me diste casi caer. ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sale? mi padre en esa forma especial que no puede igualarse. Y hoy que soy mayor, quisiera decirte que aún vivo en tus brazos y que nadie es mejor que tú. Si caer. ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Un solo amor de paz?